გევაჯამებთ რაც იყო ამის განმავლობაში ძალიან მნიშვნელოვანი პაკეტი თამარ გორძაიას და სხვა დეპუტატების არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლების მიერ მომზადებული პირველი მოსმენით გუშინ მიიღო პარლამენტმა. მომავალზეც ვიმსჯელებ 18-20 მარტის ხდომები იქნება მნიშვნელოვანი, ბევრი საკადრო საკითხი არის უზენაეს სასამართლოს თავმჯდომარე, საკონსტიტუციო სასამართლოს წევრის ვაკანსიები ჩნდება პარლამენტში